الشيء الآخر الذي يطبق عادة على مجموعة البيانات هو تصفية القيم التي لا تريدون رؤيتها. هل لاحظتم أن بعض أسماء الدول في الواقع ليست دولاً؟ سوف تجد أشياء مثل العالم، دخل مرتفع، الدخل أدنى ومتوسط، أوروبا ووسط آسيا. كل هذه الأسماء ليست أسماء دول حقيقية، لذلك لنقم بتصفيتها. قوموا بتحديد الجدول كاملاً. اختاروا بيانات ثم تصفية. سوف ترون أسهما صغيرة بجانب عناوين الأعمدة انقروا على السهم بجانب اسم البلد لنقل على سبيل المثال لا نريد أن نرى البيانات التي تخص العالم كل ما نفعله هو إلغاء اختيار الأسماء التي لا نريد أن نراها إذا نقرنا على زر أوكي سوف تلاحظون أنها أزيلت امضي قدما وكرر العملية لن يتم حذف البيانات ولكن لن يجري عرضها اعلموا أنه بجوار كل عمود تمت تصفيته هناك أيقونة فلترة صغيرة خضراء من شأنها أن تعلمك بأن بعض البيانات قد خضعت للتصفية